что вчера у меня была тренировка, она в Лужниках. И когда начал греметь салют, я подумала, я не видела фейерверк, я услышала ну, грохот э, выхлопов, и я подумала, что началась война. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. У тебя есть знакомые в Украине? Да, у меня есть знакомые на Украине, а, которые проснулись от взрывов рядом с их домами. И это не укладывается в моей голове. И э, точно так же у меня не укладывается в голове, как половина нашего населения думает, что это все какая-то подстава, и что все хорошо, что Россия ни в чем не виновата и делает все правильно. Не боишься, что задержат? Блин, конечно, боюсь. Ну а что делать? Нельзя же сидеть дома, отсиживать. пришли сюда, потому что считаем, что сейчас э, ничего не делать, это значит стать соучастником. Поэтому мы решили, что должны хотя бы прийти и сказать, что мы не согласны с тем, что происходит. Не боитесь, что задержат? Все, подожди, подожди. Я Боимся. думаю, что боятся должны те, кто находится сейчас там, куда летят ракеты, а не здесь. Германии. Мы ведь тебя отошли.